I think I had uh, 30 or 40 million dollars left in 2008. I had two choices. I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, um, or split it. आज मैं एक ऐसा वीडियो बताने जा रहा हूं जो ना ही आप लोगों ने देखा होगा न सुना होगा तो let's start the video Tesla के मालिक एलन मार्क्स दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी है उनके साथ काम करने का हर किसी का सपना होता है लेकिन एलन मार्क्स को अपने कर्मचारी में क्या खूबियाँ चाहिए इस बारे में उन्होंने खुद बताया है मार्क्स ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया है कि जब कर्मचारी को काम पर रखने की बात आती है तो वो किन किन चीज़ों को देखते हैं आइए जानते हैं दोस्तों कारोबारी एलन मार्क्स अपने कर्मचारी में हमेशा असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति की तलाश करते हैं डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मार्क्स ने ऑटो बिल्ड के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा था यदि शख्स में असाधारण उपलब्धि हासिल करने की ट्रैक रिकॉर्ड है तो संभावना है कि ये भविष्य में भी उसे जारी रखेगा मार्क्स ने कहा यहाँ तक कि कॉलेज की डिग्री या हाई स्कूल की कोई भी आवश्यकता नहीं है उन्होंने इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो किस स्कूल से पढ़ा है या किस शिक्षा के स्तर पर क्या करता है जो लोग अपनी सीवी का उपलब्धियों के बारे में झूठ बोलते हैं उनकी क्षमता परखने के लिए एलन मार्क्स का एक ही सवाल होता है 2017 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोलते हुए मार्क्स ने स्वीकार किया था कि वो प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछते हैं मुझे कुछ सबसे कठिन समस्या के बारे में बताएं जिन पर आपने काम किया और फिर कैसे उन्हें हल किया यही प्रश्न पूछते हैं दिसंबर 2020 में journal of applied research in memory and companies में प्रकाशित एक अध्ययन में जॉब इंटरव्यू तकनीक के आधार पर झूठे लोगों को पहचानने का तरीका का खुलासा किया जाए जो वास्तव में मार्क्स की तकनीक का समर्थन किया दोस्तों गौरतलब यह है कि एलन मार्क्स की कंपनी टेस्ला इंक को 50 अरब डॉलर करीब 3.71 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ बावजूद इसके वो भी दुनिया के सबसे रहीस व्यक्ति बने हुए हैं एलन मार्क्स की कुल दौलत 288 अरब डॉलर अभी भी वो दुनिया के दूसरे अमीर शख्स जेफ वेजोस के काफ़ी आगे हैं तो दोस्तों ईश्वर ने आपको दो चीज काफी कीमती चीज दिए हुए हैं एक जिंदगी दूसरा दिमाग यूज करिए और एलन मार्क से भी आगे बढ़ के दिखा दीजिए और दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरा जो भी व्यूअर्स मेरा वीडियो देखते हैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ Thank you.